يا يا يا يا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه Estado da Palestina já, justiça, paz e liberdade. دولة فلسطينية الآن عدالة سلام وحرية